Glaucia, tá certo dele? Ai, ai, ai, Ian, ceguinho. Qual que é a próxima? Lá o quê? sai. Puxar o planinha.